Ahora naranja tiene los dados. Doble de dados. Lea la tarjeta, por favor. Usted es creativo de la agencia Transmedia. Tiene que crear una publicidad para la marca de Genial, genial. Una imagen eh, final ahora. final. foto familiar. Foto familiar, la agricultura de la India, la cosecha levantada, al centro de los robots, que ahora forman parte सिंधी आपल्याला उत्तम श्रेणीची मिळ आहे ठीक आहे नवा बाण नवा विचार नवा

Este tema del aumento de las enfermedades en torno al crecimiento de las hojas relacionado con los herbicidas. No, yo no, no estoy muy seguro como de eso. ¿eh? Pregunto al INTA, que es responsable de promover este sistema, si piensa seguir con esto sin considerar que hay otros caminos. Se ha encontrado presencia de glifosato y tóxico en casi todos los alimentos de la canasta familiar, que contienen soja o sus derivados, como ser mayonesa, aceite, hamburguesas, salchichas, galletitas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. El modelo Darwin es una innovación total que permite con su diseño ergonómico seguir sus quehaceres sin ninguna limitación. Incluso el traje ofrece ciertas comunidades de las cuales usted seguramente no Y De esta forma, ofrece un alto grado de independencia y en modo económico. Colóquense lo más pronto posible su protección. Queremos agradecerles a todos por haber venido club de esta noche.